mudaharaadkan wadnaa ma aha mid colaadeed ee waa mid nabadeed maanta taas waxaynu kaga bixi karnaa oo keliya hoggaan cusub mudaharaadkeen inagu doonaynaa waa mid salmiya waa mid nabadgelyo sidaan la wada soconno dastuurkeenna qodobkiisa labiyo soddonaad farqadiisa labaad ayaa ummad ayaa ayaa ayaa qeexaya in shacabka somalilan iyo muwaadiniintu ay qabsan karaan mudaharaad salmiya oo nabadeed oo ay ku muujinayaan dareenkooda sidaa laajligeed annagoo halkan ku taagan labadii xisbi waxaan maanta warqaddii wargelinta hayd gudbinay wasiirka arrimaha gudaha si sharaf leh ayuu isaguna runtii nooga guddoomay waanu naga aqbalay warqaddaasi oo nagala wareegay mudaharaadkan wadnaa ma aha mid colaadeed ee waa mid nabadeed oo lagu muujinayo shucuurta shacabka soomalilan ay ka qabaan doorashada dib loo dhigayo ama carqaladda la gelinayo weeyaan taasina waa tu soconaysaa mid cid u joogsanaysa runtii ma aha waxaan iyaga kala hadlaynaa oo runtii aan u sheegaynaa hay-adaha nabadgelyada iyo ciidamada booliska inay shacabkaa mudaharaadi doona ee mudaharaadka silmiga qabsan doona ay iyaguna nabadgelyadooda ilaaliyaan kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu faragelinta ka dayn waayey guddidii doorashooyinka qaranka kadib markuu dhaariyey xubno aan weli guddi noqon uu dhaariyey oo uu yidhi hawsheedu hawshooday gelayaan kadib markuu madaxweynuhu jedwalkii iyo hanaankii iyo time tablekii dimuqraadiyadda ee aanu sugaynay saddex iyo tobanka noofembar in la galo doorasho madaxweyne uu madaxweynuhu ka gabbaday uu ka gabargaalay iyaannu go'aansannay haddaannu labadaa xisbi nahay inaannu ku baaqno bannaanbax selmi ah waxaan farayaa dhammaan taageerayaashayada waxaan farayaa dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda somalilan ee ka soo qaybgeli doona ee dimuqraadiyadda jecel in ay si nabdoon uga qayb galaan bannaanbaxyada kuna muujiyaan dareenkooda alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baa mahadlay marka hore marlabaadka waxa maanta aanu ku wargelinay wasaaradda arrimaha gudaha inaanu u gudbinno warqad warqaddaasoo aan markii koowaad aan ahayn in loo gudbiyo warqaddaasoo ka hadlaysa ama fulinaysa qodob ka mida dastuurka jamhuuriyadda somalilan ama xuquuq ay leeyihiin muwaadiniintu oo ah inay fikirkooda u cabbiri karaan si salmiya taasaannu maanta ku wargelina wasaaradda wasiirkii oo joogaana si wanaagaan ugu tagnay warqaddii isagaanu gacanta ka gelinay markaa waannu ku wargelinay wasaaradda waxaanu shacbiga jamhuuriyadda somalilan u sheegaynaa inay si nabadgelyo ah oo salmiya ah ay maaragtay u soo baxaan hadduu ilaahay idhaahdo oo ay nabadgelyada ilaaliyaan kalana shaqeeyaan cidda qaabilsan nabadgelyada maaha markii koowaad ucud ahaan waxaa noogu dambaysay mudaaharaad salmiya oo aanu samayno labadii baa noogu dambaysay muddo imaka siddeed sanna amaannaan samayn insha alla iyadoo xaq iyo xuquuq eh, dastuurkuna siiyey wakhtigaa waxaannu aanu qabanaynay aanu kaga hadlaynay ama aanu ku doodaynay xuquuqda maanta saxaafadda ee godka dheer maanta ku dhacday ayaanu berigaa kaga doodaynay oon lahayn saxaafaddu ha madax bannaanaato sidoo kale annagu xisbi ahaan xisbigan maanta talada hayee kulmiye mudaharaadda salmiya ayaannu wada qabannay intii u dhexaysay dii ilaa laga gaadhay kii markaa waa wax caadiya eh, dhagaha dad shacbiga somalilan ku cusub maaha waa waxaynu hore u samayn jirnay waxaan markaa ugu baaqayaa taageerayaasha axsaabta mucaaradka inay diyaargaroobaan mudaaharaad salmiya oo nabadgelye ah oo kaa dastuurku tilmaamaya inaynu u soo baxna hadduu ilaahay idhaahdo waa ogtiin maanta xaaladda dalkeennu ku jiro abaartayna haysa iyo biyola'aantayna haysa waa arkaysaan waxaa arkaysaan miciishaddii halkay marayso shidaalkii halkuu marayabaa arkaysaan waxa weeye markaa waa inaynu dee maanta taas waxaynu kaga bixi karnaa oo keliya hoggaan cusub oo doorasho oo dalka doorasho ayuumaynu kaga bixi karaynaa maanta taa sidaa daraaddeed taasina waxay ku imanaysaa inaynu maaragtay mudaaharaadkaas silmiga ah aynu ku soo celinno xukuumadda shuruucda iyo dastuurka ay ka baydha ku soo celino inay faraha ka qaaddo komishinka doorashooyinka qaranka ee ay faragelinta qaawan ku hayso waxaa arkaysaan meelihii madaxa bannaanaay oo dhan in maanta xukuumaddu faragelisay waxaa ka mid ah saxaafaddii oo ogtiin halkay maanta marayso oo qaarkood la xukumay waxaa ka warhaysaan komishinkii doorashooyinka qaranka waxaa ka warhaysaan golihii wakiilada markaa waxaan leennahay xuquuqdeenna waxaanu ku soo celin karnaa innagoo xukuumaddeenna ku soo celinno waddadii sharciga ahayd waana jidka keliya atee dawladaha dimuqraadigaa ah lagu saxo marka ay xukuumadda iyo cidda xilka haysa ay jidka ka baydho mudaharaadkeeni inagu doonaynaa waa mid selmiya waa mid nabadgelyo waa mid sixitaan waa mid jidka lagu soo toosinayo madaxweynaha ka weecday jidkii doorashooyinka jidkii dimuqraadiyadda ee somalilan ku caanamaashay xuquuqda dastuuriga ah ee mudaharaadka iyo sixitaanku haddaanay jiri lahayn oonu qodobka labayo soddonaad dammaanad qaadi lahayn dalalku dalku wuu ku burburi lahaa waxa ka dhici lahaa waxa aan wanaagsanayn waxaan ummadda somalilan u sheegaynaa mudaharaadkan laysugu imanayaa inuu noocaa yahay laamaha amniga iyo hay-adaha cadaaladda iyagana xisbi ahaan iyo ummad ahaan waxaanu faraynaa inay ilaaliyaan mudaharaadayaasha xuquuqdooda iyo xaqa ay u leeyihiin bannaanbaxa oo ay ku ilaaliyaan jid nabadgelyaah oo ay iyaga ka ilaaliyaan cadowga oo aan iyaga loo isticmaalin ciidanka qaranka iyo ciidanka bilayska iyo cid waloo amniga gacan kulina mudaharaadada xisbiyada mucaaradka isugu soo baxayaana muddada socon doona waa inay u diyaargaroobaan sidii ay nabadgelyada mudaharaadayaasha u xusi lahaayeen waxaannu sidanaa annagu waa boodhadh waxaanu sheegaynaana waa kelmad xaqa waxaanu ummadda ugu baaqaynaana waa in ummaddu ay ilaashato midnimadeeda wadajirkeeda xil jacayl waxa ka weyn jiritaanka ummaddan iyo qiyamkeeda kursiga madaxweynahana waxa ka weyn ummaddan nabadgelyadeeda jiritaankeega iyo joogitaankeenna waxa inoo ballana mudaharaad salmiya oo nabada oynu ku saxno xukuumadda jidka doorashooyinkaee dimuqraadiyadda ka baxa waxaan doonayaa inaan halkan fariin uga diro taliyaha ciidanka booliiska jamhuuriyadda somalilan iyo taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaan leeyahay dhammaan dadkaasi mudaharaadayaasha ah oo mudaharaad silmiya wata oo boodhar wata oo aan qorina sidan oo qalin keliya ta sita ha la soo dhaweeyo hana lagu ilaaliyo xuquuqda dastuuriga ah ay leeyihiin saa daraaddeed waxaanu leenahay ummadda shacabka jumhuuriyadda somalilanna diyaargarooba dhammaan gobollada diyaargarooba dhammaan degmooyinka diyaargarooba insha allah biidnillahi alkariimna maaha mudaharaadka la sheegaya mudaharaadku ma aha sidiisaba in wax la qalqalgeliyo ama wax la dhibaato geliyo laakiin keliya waxa weeyaan sixitaan dadka laftarkoodana fariin baanu u diraynaa mudaharaadi doona dadkana waxaan leenahay xirfad iyo aqoon ha lagu daro marka la doonayo in la mudaharo dahabshiil oo la jaan isbeddelka tiknolojiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto blay store iyo abstore ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helayaa adeegga idahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed